привет, ребята! И сегодня мы будем Chicken Сегодня мы... Кстати, пишите сегодня мипы, а то я уже давно не проверял мипы. О, а кто это у нас не подписан? Я вижу, что кто-то смотрит меня без подписки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик. Самое тоже главное. Э. Потому что он смотрит на вас без подписки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и все. Я никуда же не заходил. С вами я, Жека Плеер ТВ, и сегодня мы будем... Ну, а с это забыли. Да, да, да, забыли. хотел дуэльку. Дуэлька, дуэльку хочу. Дуэлька, ну уже. Когда? Да, блин. Так. Я сейчас попробую это тактику такую ну, такую тактику, чтобы сбежать от этого чикен зима. О, нет, о, нет, о, нет, а! Да ты дурак! Он читал, Не играйте с читами. Не уби... Бу, спасибо. Нет! Нет! Нет! Зим тупой, пишите в комментариях Зим тупой, Зим тупой, Зим тупой, Зим тупой. Пишите в комментариях Зим тупой, потому что вы видите, он меня убивает. Кстати, сегодня стрим был. Краш. Ты вообще там видос попал, ты чё? Он портит вам жизнь, не общайтесь с Зимом, если вы него видите, бегите. Он вас убьет. Бегите от него и обзывайте лошарой. Потому что, посмотрите, он нубик, он, он один хочет. Он просто один хочет. Что? Смотреть, блин, как вы весь веселитесь это все по пикси, чтобы можно было убивать союзников всякими объектами, минами, всякими гран коктейлем Молотова, по пикси, вот это вот, потому что, знаете, это портит игру, все игроки этим багом балуются. Или это мип, я не знаю, как это назвать даже. Это неизвестный какой-то баг или мип. Интересно, что это такое вообще? Ну, наверное, это миф, потому что он не один раз. Получай! Да ты, блин! Зим, ты... ты тупой? Короче, обзывайте Зима и этого так укил Еверилу. Потому что они самые тупые игроки, которые мешают играть. Всех уничтожают на дуэли. А если они бы не побеждали, были бы нубами, уничтожали и не побеждали. Тогда команду портили вообще. Челапс, так что по Пикси быстро, потому что это мешает играть те, э, тем, кто даже нас убивает, э, тем, тем, кто убивает э, с, своих союзников, и тем, кто пользуется читами, и тем, кто... Зачем я читером сказал? Они а же бессмертные. И тем кто добрый, тем, кто не убивает. Да Зим, блин, ты кукухой поехал? Я не понимаю, что это за... Это, блин, не Зима, а какой-то знаете кто. Да как так быстро? Бегите от этой рожи, когда не вы видите. Да вы посмотрите, какая хонячая морда. Тупая морда, тупая. Тупая, тупая, крутая. Да когда ты уже взорвешься? Я, блин, тебе мозги взорву, собака. Я, блин, видео снимаю. А, это что было? Это что было? Чё? Они толпой пришли, блин. Это что было? Это что за дискотека? Эй! Нет, ты не побеждаешь. Никогда не будешь. что делаешь? Это что такое? Да мы начинаем спавнить. отлично. читер. Вот и ёрки. Юрик или Ярик. Я не знаю, как он написал это. Мы же, наверное, Ярик. Не немножко учить английский, а полностью учить английский. Вот это вот. Если понимаешь... Да ты, блин, сэп учи тупаки. Паки-таки-то. Ты читер, ты читер, ты, блин, читерюга. Ты читерюга, ты читерюга. Читерюгу, гу, гу, гу, гу, гу, гу. Сейчас. Читерит! Вы посмотрите без нас. Он как будто не видит нас. Как будто мы его не видим читит. Он тут читерит. Смотрите. Читерит без нас. Прикольно. хор... скоро я чикен хоррор сделаю для вас. Чтобы вы попугались моей стороны. Кстати, скоро будет обновление с дополнением. Не заходите в 3 часа ночи на мой канал. Если зайдете, то там будет такое видео. А может любые часы ночи нельзя будет заходить. В 3 часа ночи, но в 3 часа ночи может появиться то видео, которым я уже работаю. По Дискорду. По Дискорду. тебя есть мой номер. ладно, давай. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Ты спалище. Чел, чел, ты сейчас умрешь. Челик, челик, челик, челик. Ты умрешь, челик. У тебя пол, знаешь, какой? Текстура. играть хотел. Он потом зайдет на тот сервер, я знаю него. Он хочет зайти весь. Тебя все равно найдут под картой, блядь. abonnieren. А, Я играю на компе и телефон. Сейчас валяйтесь. рядом валяется. Да. Ты что делаешь? просто заходим, тык-тык-тык, и все. И все и сделали, и зашли. Как так быстро вообще? Ugh. Кстати, не звоните. Девять. Кстати, не звоните мне, потому что стесняюсь, блин, слишком. Номер. Хорошо высаживаешь. написал. Уйди от меня, собака! Руссконародная. Русско-аддиктурная. Какашка. Русская диктатура какашка. Вы что делаете? Что ждешь? Что ждешь? И тебе. Восемь. пиши Восемь пиши, пиши Восемь. Девять пиши. пиши один, пиши один 是。 бы на вас. другой я сделаю, голаль. Я позвоню ему и возьму. Троллинг, надеюсь, удастся. Но ну, потом я устану так говорить, потом будет передыш выключением <laughs> звонка. Передыш включением звонка передышь включением звонка. Передышь включением звонка. Это все было. Пиши 9. Пиши 9. Четырнадцать. Пиши четырнадцать. А еще правильно. Пишу. больничку отвезли. Больничка, пургончик. Кстати, пургон больницы добавлю. Что? Ой, ты чего? Меня бьешь? Бьешь зачем? что было? Это что было? Написал номер. Написал номер? Пиши. Семь. Пиши. Пиши. 嗯。 восемь. Вот, вот, два. Не успел отправить. Отправь еще. Да, правильно. Блин сколько он отправляет это я дубина. Не набрал. Правильно набрал. О, ты чё? Правильно набрал. Иисус, девять, восемь, два, два, два. успел получилось. Опять не получилось. М -м -м. Телефон. По приложению телефон. Э, кто меня бьет? Давай. Давай. Все, захожу я в WhatsApp. Ну что, что он мне есть? Давай, набираем, забиваем его. По WhatsApp попробуй. Зашел в WhatsApp. Зашел в WhatsApp. пожалуйста, уточните номер и перезвоните. Sorry, you have dialed incorrectly. Please try. Давай восемь попробую. Восемь. Давай восемь. Еще удалю тут контакт. А, у него и так у меня нету. Ой, ой, как я устану, я тут замолгочусь. Не создам, блин, это все. И крик. Восемь. Девять. Два, два. Так. Вот. Два, пять. Если опять ты не... Ты не напишешь. Напишешь мне, что неправильный номер. Я убью тебя, телефон. Звоню не получится. Забью, блин. ничего не слышно. Не слышно. Нет. Ведь, блин, с номером разбираемся. И чем вы убили такого классного игрока? Тогда... Опрос, блин. Я что, неправильно писал? и все правильно? Так, набираю свой пароль телефончиком. И наслаждаемся барбариками. Mm-mm. имя. Я ну, не брал. Ну, он пишет неправильно. Не набрал еще. Ну, Ну чё? Неправильно набран номер. Пожалуйста, уточните номер и перезвоните. Sorry, you have dialed incorrectly. Please try again later. Чё ты, блин? Пока. Туалети. Плейтеймим. В смысле? Пишет мне номер. Пишет мне. Неправильно набран номер. Пишет неправильно набран номер. А ты в России живешь? поры? Куда поры? Как? Как встретимся?